Papa, bolehkah aku main di luar rumah? Nak, untuk saat ini kita tidak boleh main di luar rumah Loh, kenapa, Pak? Karena saat ini sedang ada virus yang berbahaya Virus Corona lagi libur Kamu bukan libur, kamu masih sekolah Belajar dari rumah Lalu kenapa teman-teman masih main di luar? Jangan ikuti mereka, ikuti dan dengarkan papa mama sama sama Kita cegah virus corona Biasakan cuci tangan dengan sabun Tetap menjaga jarak Jaga etika batuk dan bersin Jangan keluar rumah kalau tidak mendesak Lebih baik di rumah aja Mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun, tetap menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, jaga stamina, jaga kesehatan dengan makan makanan sehat dan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin, dan biasakan berjemur di pagi hari. Jika terpaksa harus keluar rumah, pastikan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Setelah pulang dari luar, ganti pakaian dan bersihkan badan. Mari kita bersama melawan corona. Mari bersama-sama kita cegah virus corona Biasakan cuci tangan dengan sabun Tetap menjaga jarak Jaga etika batuk dan bersin Jangan keluar rumah kalau tidak mendesak Lebih baik di rumah aja Belajar di rumah aja kerja di rumah aja Tinggal di rumah aja